kapag January 1st, tradisyon na meron kang New Year's wish. Pakiusap ko sa iyo, sana yung wish mo hindi muna para sa iyo. Sana yung wish mo para sa Diyos muna. Ano ang wish mo para kay Jesus ngayong bagong taon? At pagkatapos mo mag-wish para kay Jesus, sana mag-wish ka para sa mga tao na walang nagwi-wish para sa kanila, na nakalimutan na sila, na wala silang kaibigan, na nawala sila ng kaibigan. Mag-wish ka para sa kanila. At kapag nag-wish ka na para sa kanila, ikaw yung kahuli-hulihan, mag-wish ka para sa iyo. Huli na yung wish mo kasi mas magandang nagwi-wish ka para sa Diyos, nagwi-wish ka para sa ibang tao. Anong wish ko para kay Jesus? Sana wala nang magmumura sa Kanya. Anong wish ko para kay Jesus? Sana lahat maniwala na sa Kanya. Anong wish ko para kay Jesus? Sa lahat ng tao, sumamba sa Kanya, lumuhod sa Kanya, at kilalanin Siya bilang Diyos na kung wala Siya ay wala tayo. Yun ang wish ko para kay Jesus. Anong wish ko para sa lahat? kapayapaan. Peace. Ang ibig sabihin ng peace, right relationships. Ang ibig sabihin ng peace, magandang ugnayan. Ugnayan na si Jesus ang ating nasa gitna. Anong wish ko para sa akin? Hindi na masyadong mahalaga yung para sa akin. Kasi makita kong sinasamba ang Diyos. Makita kong mapayapa ang lahat ng tao. Happy na rin ako yun na rin ang wish ko. Ikaw, anong wish mo para kay Jesus? Anong wish mo para sa ibang tao? Anong wish mo para sa iyong sarili?